Jazz in the Mix. ये काली काली आंखें ये गोरे गोरे का ये तीखी तीखी नजरें सी चाँद ये काली काली आखी ये गोरे गोरे ये तीखी तीखी नजरें काली काली आँखें ये गोरे गोरे का in the face with a big fat bass. Jazz in the mix. पैरों की बाहों में इतला के जाने लगी ये तेरी बेरुखी मुझको सताने ये काली काली आखी ये गोरे गोरे का ये तीखी तीखी नजरे ये हिरनी जैसी चाल Punch in the face with a big fat